si es que hemos llegado hace nada y es que ha sido una semana muy dura. Pues llevamos varias semanas sin verte. Mira, es que con todo el tema de la mudanza, el juicio de Xavi, eh, buscar un nuevo trabajo, pues que suele pensarlo... Pero vale, tranquila. ¿Qué tal la casa? Bien, la casa genial, es súper grande, el alquiler es barato... Mira, venía y me he encontrado con una vecina que me estaba comentando como que el anterior dueño pues murió aquí en la casa. Pues natural. Pues eso parece. Tampoco he preguntado mucho más, no me he dado más explicaciones. Hombre, la casa está muy limpia. Bueno, qué, tal Sara? ¿Qué tal se está gastando? Va, Sara genial, mucho mejor que yo. Está encantada con su habitación, es grande. ¡Sara! ¡Cenamos enseguida! ¿Mañana empieza el colegio? Sí, mañana comienza. Ya ves, yo aún sin trabajo y tengo que madrugar. <laughs> Bueno, ¿qué te parece si quedamos mañana para desayunar? Y así desconectas un poco. Venga, va, desayunamos y luego eh, te ayudo yo con ello. Pues 9 menos cuarto en el Valle Chespirito. Venga, hasta mañana. Mama? bien, cariño. Que sí. Sara, con una es suficiente. Ella has comido antes dos más. ¡Joder! Venga, a la cama que mañana hay que madrugar. Vale. No te olvides lavarte los dientes. Que sí. las luces no se encendían y me arrastré por el pasillo. Tranquila, que ha sido solo un sueño, tranquila. Parece que tienes ojeras, hija. ¿Has dormido bien? Define bien. Mira, ya viene el autobús. Corre, prepárate. Que tengas un gran primer día. Hoy vas a hacer muchísimos amigos. No vas a olvidar nunca este día. Seguro que nunca. Uy, qué bonita. ¿Te que tomar algo? Pues igual un poquito de agua. ¿Quieres fría? No, de siempre. Joder, qué vistas más bonitas tienes. aquí no tenemos muy ruido, ¿eh? Qué chula. Me gusta. igual se come Sí. Mmm, qué buena. Mm. ¿La estrella traído de Bilbao? Mm. ¿Qué va? Las compré aquí. En la esquina de... ¿Aquí dónde? Mira, en la esquina de la calle San Antonio, la panadería y algo algo así. ¿Qué pasa? ¿Estás loca? Joder, tenía que haberte avisado. Esa panadería tenía que estar cerrada. El dueño le han metido en un juicio porque metía droga. ¿Qué dices? Llegó hasta meter vitamina y muchas otras más cosas. Wow. Pero venga, tranquila, que tú solamente te has tomado un mordisquito. Joder. Para que te haga efecto tiene que ser una galleta entera. ¡Qué Sara! Sara, tengo que ir a por ella ahora mismo. ¿Pero Sara qué? Veamos si lo he entendido. Así que tu profesora se convirtió en un ser grotesco, sangriento, como salido del inframundo. Y te estaba obligando a copiar una frase mil veces en la pizarra mientras te amenazaba con una lanza. Venga. A ver, mil entre 25. ¿Y por eso cogiste un lápiz se lo clavaste en la mano y le gritabas si te podía ver. Tengo que hablar con tu madre. <laughs>